Kaixo, trena dagoeneko martxan da, eta trenak bagoia beteko ditu. Kaso honetan, larriki gasori dauden presoen aldeko bagoiak. Ekimena jarri da martxan, herri zerri, horretan hasiko da, eta hemen dugun hau, Juan Gorriti eskultoreak egindako lekukua da, lekuko eskultura ederra. Oinarrian itsasoa du, araiz baraiatik, aralarretik, ura datorkigu eta itxaso bizi bat, itxaso indartzu bat du oinarri. Eta oni horren gainean, orain mila urte, eskur batetik sortutako bi aritz adar. Adar horiek mindu, zigortu, errezaizkigu. Eta gure lana da, berona, horiek osatzea, hoiek batzea, hoiek goxatzea eta indar horretatik eta batasun horretatik argila sortzen da. Eta argi hori da, garrik igazu jauden presoek ematen digutena eta guk denok indarra batuz emango diaguna. Beraz, bete ezagun trena, bete ditzagun bagoiak eta egin ezagun aurrera.